Salut à toutes et à tous, c'est Geek avec Ska et Angel of Death qui vous parle en ce moment même. Donc euh, aujourd'hui, on est en plein cœur de Paris pour euh, devant la boutique Rêve d'acier. Donc euh, une petite boutique qui fait une brocante aujourd'hui, hein, c'est ça C'est ça, c'est une brocante de matériel de GN, matériel costume historique, bref, si vous aimez les armes, les épées, les lances et tout ce qui fait mal, euh, c'est là-bas qu'il Voilà, et donc aujourd'hui on y est en quête de loot, de stuff. Et puis voilà, donc on va pas attendre plus longtemps, on va aller directement à l'intérieur et on s'y retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite les gars. Donc coucou les amis, donc euh, comme on vous disait là, on est à l'intérieur, on sait plus où donner de la tête, on repart encore avec euh, un truc supplémentaire faire le 20 e truc supplémentaire. Ça. à chaque fois, on dit qu'on va arrêter, mais on a atterri par le truc. On sait pas. Euh, Carbon n'est toujours pas arrivé. Euh, on désespère de, le voir arriver. Euh, bah écoutez, euh, on va se retrouver, je pense, à l'extérieur parce que là, il y a tellement de monde et c'est très petit. Et c'est très petit. on va pas faire on va pas pouvoir faire plus que ce qu'on vient de faire là. Voilà. Donc, bah, à tout à l'heure, les amis. Putain, il y a un fouet. Donc euh, nous revoici avec euh, le derrière de Scar. Mon cul, ouais. Bah oui, réellement, oui. Ça, oui. <laughs> voilà, réellement, ton cul. Exactement. Donc euh, voilà, on est enfin sorti de Rêve d'acier. Oui, hein. on est hein. resté en tout et pour tout deux bonnes heures, je crois. ouais, un truc du... ouais, une heure et demie, une heure et demie. Donc, bah, on va vous faire une petite présentation vite fait du loot quand même, parce que. Juste un petit détail, on est, on est chez, chez Angel ni chez moi, ni chez Scar, ni chez Carboom parce qu'il n'est toujours pas là. Euh, non, on a été invité par notre ami euh, Mathias qui est juste ici. Ah Hello Mathias Qu'on a, qu'on a, croisé, euh, qu'on a croisé à Rêve d'Acier qui nous a dit de, de passer chez lui, boire un petit coup d'hydromel pour fêter notre loot. Voilà. Alors, donc, du coup, donc bah, forcément, moi, en tant que bon ingénieur du son, j'ai dit oui, hein, parce que voilà, <laughs> l'alcool, ça ne se refuse pas. Donc, du coup, on va passer au loot. Hein. donc, on a on a fait un bon gros loot. Hein, je suis en train de d'étaler tout ça. Hein. Voilà, donc on est en train d'étaler au, fur et à mesure. vous voyez, on a des spalières, des chutes de mailles là qui sont là. On a euh, un petit bracelet en cuir. Bon, ça, on, verra pour qui c'est. Ah, mais vous avez pris dés en bois. On a euh, des, médiévaux, des... un jeu de cartes médiéval. Bon, Voilà, parce que. 50 euh, ah, centimes le jeu de cartes. et 2 euros les dés. Oh, c'est bien, c'est honnête. Donc voilà, donc on a un petit sac euh, en lin, euh, on a des chutes euh, de fourrure, de, de cuir, de vison. on a une grosse moumoute là qu'on on va pas vous la présenter comme ça parce que c'était chiant de la mettre dans Voilà. J'ai l'impression d'être On un a galéré. regarde le loot des niveaux 1. Hein. <laughs> donc voilà donc on a voilà on a pas mal de trucs C'est pas loin de la vérité, hein, je t'avoue. donc voilà donc le dernier loot voilà, donc c'était une bonne, euh, une bonne emplette. Euh, voilà, notre ami Mathias lui a trouvé euh, la fiole de la mort. Hein. pour, ah, pour, pour- dragon. voilà, ah, pour, tu m'étonnes, acide de dragon, une bouteille. voilà, donc comme ça il va pouvoir boire son hydromel tranquillement dedans. Hein. Nous avons le livre. Et voilà, donc on a trouvé enfin un vrai livre de Mago pour notre ami Carboom. Exactement. Voilà, qui, peut-être un jour refera surface. <laughs> non, mais je pense qu'il s'est perdu euh, quelque part. Et on a cette bouteille. Ah oui, et puis ah, on a aussi cette bouteille qui est en véritablement en terre cuite. Hein. Avec du fil de fer autour. Voilà, avec du, fil de fer. Euh. Du coup, euh, je te piquerai un peu de, de ton hydromel, je la mettrai dans la bouteille. Voilà. Comme ça, nous aussi, on va pouvoir boire. Hein, franchement, il n'y a, pas de raison qu'il n'y en ait que pour euh, certains et pas d'autres. Et du coup, les amis, euh, avec tout ce stuff euh, qu'on a là, on va pouvoir améliorer nos costumes et peut-être bientôt vous proposer un nouveau court-métrage fantastique Je m'emballe un peu. Ouais, on va peut-être commencer d'abord par une série surtout. Hein. Euh, <laughs> Moi, je propose juste un court métrage fantastique, mais tu t'emballes. Faisons une série. Ah <laughs> Pourquoi voir petit Ah, franchement. Non, non. On peut commencer par boire. On peut commencer par boire. Bon, les amis, on vous dit à très très bientôt sur Geek World. Voilà, notre ami Scar fait le con comme d'habitude. Mais non, mais continue, t'es marrant. Il t'aime bien. Bon, allez, à bientôt les amis. Salut les gars.